හල්ලා ෆ්‍රීෆය බොයිසන් ගසිද ඔකොල්ල අදස් සෙට්ටලා ඉන්න එස්ස ජනුෂ්ටමේ YouTube චැනල් ඇත් එක්ක ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනවා කවුන්සලින් වීඩියෝ එකක් අද කවුන්සලින් වීඩියෝ එකේ නා account 10ක් විතර තියෙනවා බොයිස් ඉතින් ගැම්මඩම ෂෙයා බාරක් දාන්න මේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එක click කරන්න comment එකක් දාන්න යන් ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහමද කියලා ආ ඒ වගේම බොයිස් like එකක් දාන්න යම් වීඩියෝ එකට ඉතින් යම් බොයිස් ඉතින් අද account set එක පැත්තට බලන්න. මොකද අද videos තුනක් විතර upload වෙන්න තියෙන YouTube එකට බලමු. පුළුවන් වුණත් තුනම upload කරනවා. account set ඉඳන්ම අද මුලින්ම කරන්නේ. මොකද අලුත් channel එක මේ ගෙනාව කියන්නේ මගේ පාරණ channel එක තියෙනවා. මාළගෙනට දුන්න මේ කරන් යන්න කියලා එයා ගානට ඔක්කොම කරන් ගියා තියෙනවා. views ටිකත් ඔක්කොම complete වෙලා තියෙනවා. ඒක ගන්න අපි account setting වලතර අප YouTube channel එකක් කෙලින්ම V badge වලට apply කරන්න විදියට හදන්න යන්න boys ඉතින් මං හිතනවා මේ අයගෙන මේ රට ඉඳන් සෙට් එකක් ඉන්න අපේ සෙට් එක මේ සමහරලාට මේ මෙව්ව රට account වෙන්නත් පුළුවන් රට account වලට මේ දෙන්නත් පුළුවන් රට account පට්ට අඩුයි ගාන අඩුයි කියන්නේ අද ගෙන අපේ account වල hip hop account එකකුත් තියෙනවා පට්ටා වට අඩුයි ආයි මේ ගානට නම් හම්බෙන්නේ නැහැ boys ඉතින් hip hop account එක නම් ඉතින් ඔන්න වීබච් එකකවුන්ටක් මේ ගවන් ගේන්න ලංකාවට මං ගේන්න තම ට්‍රයි එකක් දෙන්නේ ගැන ඇප්ලය කරලා නෙමේ අපිට ඇප්ලය කරන්න බැරි හින්දා වීබච් එකකවුන්ටක් මං ගේන්න තව බාන්නේ ඒකට සල්ලි ඒ කියන්නේ කීයක් හරි දීලා උදව්වක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්ම මේ ස්කින් එකේ පේන නම්බරයට WhatsApp message එකක් හරි කෝල් එකක් හරි දීලා ඔයාලට පුළුවන් උදව්ව කරගන්න පුළුවන් මොකද පට්ට අඩුයි වීබච් එකකවුන්ට් එක පට්ටම අඩුයි ලක්ෂ තුනක් කියන්නේ ලක්ෂ තුනකට වී බැජ් කවුන්ටක් හම්බෙන්න බොයි සිතින් ලක්ෂ තුනක් කියන්න වී බැජ් කවුන්ට එක මම පිසිකත් හදනා ළඟදිම ඉතින් බොයිස් මගේ මේ ෆෝන්නේ රීස්ටට් වෙලා තියන්න බොස් ඒක කියන්න මොන දෙයක් මගේ වට්සපයත් පර්සන වට්සප් එක මේ ඒ ගැන්න හදාගන්න බෑ ෆෝනෙන් මැසෙජ්ෙන්න්නෙත් නෑ ඔන්ල තියෙන්නේ මෑක බිස්නස කවුන්ට විතරයි ගොඩක් කට්ටේ කියල තිබ මේ එකකවන්ස්ටික මේ හොරෙන් සල්ලි අරන් දෙන්න කියලා එකන්න බොයිස් මට මුකුත් කරගන්න බැරිලා තියෙන්නේ දැන් මේ ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා තියෙනවා නම් ඔයාලි සිට්ටක්ත් එක්ක මට මැසේජ් එකක් දාන්න බොයිස් මම තමයි සල්ලි දුන්නේ මේ account එක තමයි කියලා එතකොට ඒ වෙලාවෙම ඔයාලට account එක හම්බ හරිද බොයිස් ඉතින් ලොකු දෙයක් කරගන්න එපා ඒක ඉතින් බොයිස් යන් අද වීඩියෝ එක පැත්තට ඉතින් මේ තියෙන්නේ first account එක නෙමේ මේ තියෙන්නේ බොයිස් ඉතින් අද දවසේ ෆස්ට් account එක මේක price ඇවිල්ලා රුපියල් 3000යි. ඉතින් බොයිස් මේක season 15 account එකක් level 63. එලවල් ෆෝ ගිල්ඩෙකුත් එක්ක තියෙනවා විස්ටිස්කින් දෙයක් තියෙනවා එක්මට පැති ගන්ස්කිල් පැත්තේ එක්මට ලෙවල් ෆෝ හයිෂොටල් හයිෂොටිය තියෙනවා ගිනිෂොටිය මේ පැත්තේ94 තියෙන ඉංකබේට් මේ ඉංකබේට තියෙනවා ඉට පස්සේ ජී තිස් හය තියෙනවා ඉට පස්සේ සස්ව තියන මේ පත්තේ අන්ඩවෝල්ඩ තියනට පස්සේ යුම් පිට මේ එකත් තියෙනවා කිට් uh, පත්තේ බනියක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් මැජික් මැජික් කී බන්ඩල් එකක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස් තමයි ලෝ ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා ඉතින් uh, බොයිස් මේ පැත්තේ ඉමෝට් සෙට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් uh, බොයිස් ඔන්න ID එක මම කියන්නම් 15යි 90 15යි 91යි 24යි 46යි 19 15යි 91යි 24යි 19 මේ ID එක සර්ච් කරලා බලලා වෝඩ් සෙට් එක නම් මේ account එක ගන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස් ඉතින් account වලට ගිහිල්ලා මෙහෙම විකුණනවාද එහෙම කියලා අහන්න එපා මොකද මේ විශ්වාසවන්ත වැඩේ කරන නිසා අපෙන්ම ආලා අපෙන්ම කරගන්න පුළුවන් බොයිස්. ඉතින් බොයිස් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ අපේ අනි ගෲප් එක තියෙනවා බොයිස්. ඉතින් ඒ ගෲප් එකටත් ඇඩ් වෙන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස්. මේ තියෙන්නේ ඒ ගෲප් එක මේකටත් ඇඩ් වෙන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස්. ඉතින් මේක link එකත් පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා Nero official group කියලා. ඒකටත් ඇඩ් වෙන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස්. ඉතින් අද දවසේ වීඩියෝස් නම් පට්ටම ගැම්මක් තමයි. මොකද මේ අද දවස් නම් raw price account set එකක් තමයි පට්ටම ගෙනාවේ. මෝසන්න බලන්න අප ඊලා කවන්ට මේ තින් බොයිස් ඊලා කවන්ට් එක මේක ප්‍රයිස්සින රුපය පන්දහක් කෙන බොයිස් මේ කවන්ටර රුපියල් පන්දාට තුන්දස් පන්සීර තුන්දාට වගේ තියන්න බොයිස් ඉතිං ටක්ගල ර්ජන් සල් කරන එකනට ගන්න සල්ලි අවශ්‍යතාව මේ ටක්ගල උමනාගෙනට විතරයි මේ එහෙම මම ගන්නේ සෙල්ගන්නෝ නිසා තියකොල කවන්ට මට කියල සෙල්කගන්න පුළන් ෆුල් රිවකට අපි ගන්න බොයිසිතින් පොඩි අයකිරීමක් කරනවා කාඩ්ඩත් දන්න ඕනේ සීය කාඩ්ඩයක් හරි එකන්න හොඳ එක ලොකු කවුන්ටන්න රුප සිය කාඩ්ඩක් දන්න ඕනේ ත නෝමල් පොඩි එකන්න දෙදහ තුන්දාගේ කවුන්ටන්නම් දන්නන ඩේට කාඩ්ඩ පනාක හැටක වගේ ඩේට කාඩ්ඩක් දන්න ඕනේ දාලවරලවාට කවන්ට ජිමල් පසුට් දීලා රියව කරන්න පුළ අපට කියලා අපේ උඩුක් චනලගේ ස්තරාට අපි පිසිකෙන් රියව් කරනා මත තියාගන්න මේ පිසික මම්පොට පෙන්න්නන්නම් මේ පිසිකනම් පට්ට ඔල් බෝයි සිතිං මේ PC අලුත් PC එකක් ගන්නවා ගැම්මටම ඒ PC එකත් මේ ළඟදීම මම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ළඟදීම කියන්නේ තව මාසයක් ජනවාරි වගේ වෙනකොට මම ගන්නවා boys ඉතින් ඒකත් ඉතින් මේ PC එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ screen එකෙන් කෝඩ් ඩුවෝ PC එකක් මේක dual core PC 6GB RAM එකක් තියෙන්නේ එච්චරයි boys මේකේ තියෙන ස්පෙක්ස් එක ඊට පස්සේ MSI මදබෝඩ් එකක් තියෙනවා ඔක්කොම MSI ගහලා තියෙන්නේ ඉතින් බයිස් වින්ඩෝස් 10 ගහලා තියෙන මේ PC එකටත් ඉතින් uh, ලොකු PC එකක් නෙමෙයි ඉතින් uh, පොඩි PC එකක් මේකෙත් මම මේ BlueStacks මම ග්‍රැෆික් uh, ඩිසයිනින් කරන නිසා ඒ පැත්තෙන් කරන නිසා මම Photoshop Adobe Illustrator ඒ වගේ Premiere Pro ඒව දාලා තියෙනවා බයිස් ඉතින් ඉතින් වැඩේ කරන් යනවා ගානට ගැම්මටම ඉතින් බොයිස් යංගත ඊළඟ account එක පැත්තට මේ තියෙන්නේ බොයිස් ඉතින් අර account එකම තමයි ඊළඟ account එක ඉතින් බොයිස් මේක ගන්න කාට පට්ටම ආසි බොයිස් අර වගේම මේකේ ප්‍රයිස් වෙන රුපියල් 5000ක් වෙනවා අඩු කරලා රුපියල් 4000ක් දාලා දෙන්නම් බොයිස් මේ account එක මගේ ගානේ මගේ ගානේ දෙන්න බොයිස් මේ account එක මොකද මේ ඒකෝල්ලා කිව්වා මේ account එක ඔයාට ඔයාගේ ගානට විකුණන්න කියලා ඉතින් බොයිස් මේ account එක මගේ ගානට රුපියල් 5000ට විකුණනවා බොයිස් ඉතින් මේක අයිඩියක විසි පාය තිස් දෙකයි විසි නමය විසි දෙක අනුනමේ විසි පාය තිස් දෙකයි විසි නමය විසි දෙක අනුනමේ මේ අයිඩියක් සර්ච් කරලා බලුවාට සෙට් වෙනවා මේ account එක ගන්න කියලා මතක් කරනවා boys. ඉතින් ඒක animation එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් kit set එක. kit set එක කියන්නේ kit වල කොච්චරක් තියෙනවද කියලා මේ පැත්තේ emote set එකයි මේ පැත්තේ gun skill set එක. top එක බලන්න තියෙන gun skill පැත්තට දෙකේ සොඩි පැත්තට ගියාම මේ පැත්තෙන් UMP එකට level 3 UMP තියෙනවා evo gun. මේ පැත්තෙන් ස්කාර් එක level 3 තියෙන evo gun. ඊට පස්සේ level 2 තියෙනවා මේ පැත්තේ XM8 එක evo gun. ඉතින් පට්ටම මාසී කියන්නේ බොයිස් රුපියල් 5000ට මේ account එක setම නෑ set කියන්නේ මේ account එක රුපියල් 8000ක් 9000ක් ඔයාට අතින් දෙන්න පුළුවන් මේ account එක මේ account එක ගන්න ඊළඟ පට්ටම මාසී ඔයාට මේක අරන් ආය අතින් දෙන්න පුළුවන් රුපියල් 8000කට වෙන එක්කෙනෙක්ට ඉතින් බොයිස් පට්ටම ගැම්මත් තමයි මේ account එක ගන්න එක්කෙනාට ඉතින් මේ account එක ගන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස් ඉතින් යඟති කවුන්ටේ පැත්තට මේ තියෙන්න බෝසිති අද දවස ඊළඟ කවුන්් එක ඉතින් බොයිස් මේ කවුන්ටේ ප්‍රයිස්සල් රුපියල් දාසිදහක් වෙන බොයිසිතින් පට්ටා වාසි කියන්නේ 16000 මේ account එක නම් set වෙන්නේ මොකද 16000ට set වෙන්නේ නැහැ මේ account එක. මෙයාගේ account set වෙන්නේ නැහැ boys 16000ට මේ account එකේ ID ගාන 31 36යි 35යි 10යි 49යි 2 36යි 35යි 10යි 49යි 2 ඉතින් බොයිස් මෙන්න මේ පැත්තට බැජ් ඇල්බම් මේ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් ඇවටා සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේ බොයිස් ගන් ස්කිල් පැත්ත ඔන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉවෝගන් දෙකක් තියෙනවා හොඳ මේෝඩි මං කියන්න ටොප් ගල්ල තින පැත්තෙන් හයි ෂුටිය පැත්තින් තිනට පස්සේ බනි අපි පොඩිය තින මෙන්න මේ ගන්න එක තින මොකක්ද කියලා මතක නැහැ වගේම ඩබල් එක්ටර් තින දැන් මෙතන ස්කාර් තුනක් තියෙනවා ඒක ඒක ඉවගන්න එකට තින ලෙවල්ත්‍රී ඉටවස්සේ MP40ය ලෙවල්ත්‍රී තින ඉවගන්න එකට හරි බස් ඉතින් වෝල් පැත්තර ගෑමන්න ඉදර පෙන්න්නවා ඉටවස්සේ ඉමෝට් සට්න මෙන්න මේ ඉදර පෙන්න්නවා ඩිම්බෝස් මෙන්න මේත ෆිස්ටිස්කින්නේ පෙන්න්න ෆිස්ටිස්කින් දෙකයි තින මේ කවුන්ටගේ කිට් පත්තර ගම් බොයිස් අන්න සුපරිම සුපරි අයිටම්ටයක් තින මේ කවුන්ටගේ එලයි සෙට්ටම තින ්‍රියලයිට්ටත් එක්කම පට්ටෝ ආසේ කවුන්ටත්තා මේක බොයිස් ඉතින් සීසන් තුන එකවුන්ට එකක් සීසන් තුන එකවුන්ටත් දෙෙන බොයි සුපියල් දාස එදාට පට්ටම ගැම්මත්තමා ඉතින් බොයිස් මේ පැත්තේ සුදුරවුලක් තියෙනම එකවුන්ට එක ඕ මෙන්න මේ තරිතා කිට් කලක්ෂණය බලාගන්න පුළන්ගෙන මච්චටම කතා කරන්න බොයිස් මේ කවුන්ට එක පොඩි දෙයක් විතරක් කතා කරන්න මේ කවුන්ට එකේ මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් ඩාන්ස් බන්ඩල් එක මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පරණ බණියත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රයිස් ඉන්ග්‍රීඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් එවාගේම බොයිස් මෙන්න මේ පැත්තෙන් තව බණිය අපේ අලුත් බණියත් බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් බොයිස් ඒ සෙට් එක තියෙන මෙන්න මෙතන දෙපාරක් ගැදිලා තියෙන බොයිස් එක වර්ධා හිතන්න එපා මේ පැත්තේ දෙකක් වැදිලා තියෙන එකම කිට ඉතින් බයිස් මේක රුපියල් 10000ට පට්ටවටන බයිස් ඉතින් අරන් දෙන්න පුළුවන් වල රුපියල් 20000කට මම අතින් දෙන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ට අරගත්තා දුන්නා අද රුපියල් 20000කට දෙන්න පුළුවන් මේ account එක. රුපියල් දෙන්නේ අපි රුපියල් 10000කට විතරයි boys. ඉතින් මෙන්න මේ ID එක search කරලා බලලා වාඩි set වෙනවා නම් මේ account එක ගන්න කියලා මතක් කරලා boys. ඉතින් යන් ඉතින් ඊළඟ account එක පැත්තට. මේ තියෙන boys ඉතින් ඊළඟ account එක මේක level 59 account එක boys. ඉතින් බොයිස් මේ කවුන්් සෙක්ෂන් එක ඔයා ගන්නවන බින්දුව ඇත්ත අතර බින්දුවයි දාට තිස්නම පනස්තුන නොම්බරට දැම් වටසම් මැසජක් කර කොල්ලක් කරදිලා දැම්මවාය කරගන්න කවුන්් එක ඉතින් බොයිස් මෙන්න මේ කවුන්ට පැත්තර දැන් අපියන් බැද්ජල්බම පැත්ත වෙන්න ඉදිරිතත් බලාගන්න පුළන්ගන්නේ පරණ එකකවන්ටම් මේක ගොඩක් ප්ලේ කරල නෑ කියන්නේ මේටික ගොඩක් ප්ලේ කරල නෑ ඔන්න ඉදිරි ගන් කලක්ෂණ ඔන්න ඉදිරි බලාගන්න පුළුවන් බොයිස් ටින් ඉවෝගන් පහක් තියෙනවා බොයිස් නෑ ඉවෝගන් හතරක් තියෙනවා දෙකේ ෂොටි දෙකක් තියෙනවා ලෙජෙන්ඩරි දෙකේ ෂොටි දෙකක් MP5 ඉන්කියුබේටර් එකත් එක තියෙනවා මේ පැත්තෙන් AWM එකයි SKS එකයි තියෙනවා एक एक मैक्स बॉयस ඊට පස්සේ MP40ත් max XM8 level 6 Scar level 4 එයාගේම අන්ඩවෝල්ඩ් එකයි දෙක ශරිය තියෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ M187 මෙන්න මේක තියෙනවා බොයිස් ඉතින් මේ පැත්තෙන් vehicle skin දෙකක් තියෙනවා බොයිස් ඊට පස්සේ එක animation එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා emote collection වලින් විතර බලා ගන්න පුළුවන් wall skin දෙක මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා ඉවගන් දෙක max කරන emote දෙක මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ බොයිස් ඉතින් ෆිස්ටිස්කින් දෙකක් තියෙනවා මේ account එකේ ඒ දෙකත් මොනවා විතර බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටස්කින්න පොෆයිල් අතර ගයාම ඇත ලෙවල් පනස්ටම බැද්ජල් මෙමක ඉදිර මේ පැත්තෙන් පරිපෝටයි ගුපින්ඩු මේ ඇත්තෙන් ඔන්න ඉදිර තියෙනවා ප්‍රස් බොස් ලයි ආට පන්දා සට සීතිස් තුනත්තින ඔන්න පැත්ත ඉටවස් කිට් කලක්ෂණ පැත්තර ගයාම් පස් බොස් වයිජසි තින ඔන්න පැත්තිං ඇස් මේකෙත් තින බොස් බ්‍රෙක් ඩන්ස් බන්ඩල් එක මේ පැත්තිං බෙටත් තියෙන ලාස් ඕ සකන් ප්‍රයිස්යක් ඒ පැත්තෙන් කහයි කොළයි දෙකම තියෙන ක්‍රමයක් සෙට් අම්මා ඉතින් ගම්මත් තමයි මේ කවුන්ට් එක ගන්න නඩ පට්ටම ආසි බොයිස් දැම්ම මේ කවුන්ට් එක ගන්න 0.76යි 0.18 39 වටස්තර දැන්න කෝල් එකක් හරි මැසේජ් එකක් දාලා දැන් දැම්ම ගන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස් මේ තියෙන බොයිස් ඉතින් ඊළඟ කවුන්ට් එක ඕ මේකේ ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා බොයිස් රුපියල් 15000ක් ඉතින් අරකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි හැබැයි මේක තමයි වටින්නේ අරකට වඩා ගොඩක් වටිනවා ඉතින් බොයිස් මේක අපි ඉස්සල මෙම් බොයිස් ඉතින් ගන් ස්කිල් පැත්තට මෙන්න විදිහට තමයි ගන් ස්කිල් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එක එක මැක්ස් බොයිස් මේ account එකේ මේ පැත්තෙන් 1.5 තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉතින් දෙකේ ෂොට් දෙකක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් එනස් ඉන්කිබේටර් මෙතනින් තියෙන එකක් මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඔන්න එකද ගන් ස්කිල් දෙක තියෙනවා. MP40ක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඉන්කිබේටර් අනිත් එක මම කතා කරන්නේ නැහැ එක්සමේට් එකයි ග්‍රෝසක් තියෙනවා මේක ඉන්කිබේටර් කතා කරන්නේ නැහැ කිව්වට ගොඩක් කතා කරන් තියෙනවා බොයිස් ඉතින් ඒ account එකේ පැත්තට ගියාම ඉතින් බොයිස් මන්න ඔය විදිහට ඇනිමේෂන් දෙකක් තියෙනවා බොයිස් ඉතින් ඔන්න පැත්තේ බෑක් පැක් සෙට් එක ඔන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඕල් ස්කින් දෙකකුයි මේ ටික මේ විදිහට දාලා තියෙනවා මෙයා ඊට පස්සේ බොයිස් මේ පැත්තෙන් ෆිස්ට් ස්කින් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වන් පන්ච් ෆිස්ට් ස්කින් එකයි කෝල් ෆිස්ට් ස්කින් එකයි මෙන්න මේ ෆිස්ට් ස්කින් දෙකයි ගම්මත් තමයි බොයිස් ඉතින් අපියන් කිට් කලෙක්ෂන් එක පැත්තට ඔන්න දෙතන් කිට් කලෙක්ෂන් එක පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ බොයිස් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලෙජෙන්ඩ් කිට් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ බොයිස් මෙන්න මෙතන තියෙනවා සුපිරිම කිට් එක මොකද්ද කෝබ්‍රා කිට් එක ෆුල් කිට් එක තියෙනවා ඉතින් බොයිස් මෙතන මෙතන වයිටි බණ්ඩල් එකක් තියෙනවා ඔන්න මේ පැත්තෙන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට සොම්බි සමුරායි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බණියත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා බොයිස් ඊට පස්සේ බොයිස් ළඟදී ආපු ලයිට් එක මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා වයිටික සම ඔන්න බලාගන්න පුළන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේතර ෆුට්බෝල් ටී ෂර්ට් සෙට් එකක් බලාගන්න පුළුවන් බොයිස් ඔන්න විදිහට ඉටවස්ස බොයිස් මෙන්න තන ෆුල්ගිට් පාක්කයි බලාගන්න පුළන් බොයිස් ඉටවස් එච්චර ඉතින් මේ කවුන්ට් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන බොයිස් ඉතින් මේකත් අර විදිහම තමයි බොයිස් රුපියල් 20000කට දෙන්න පුළුවන් බොයිස් අතින් ගත්තනම් වෙන එකකට රුපියල් 20000කට දෙන්න පුළුවන් gift එකක් දෙන්න නම් පට්ට වටින account එකක් තමයි මේක birthday gift එකක් වගේ දෙන්න දිනා නම් අපේ කවුන්් අපේ මාර්ගෙන් වාඩි නේම් එකක් චේන්ජ් කරලා එයාගේ අරගන්න සුපුර පුළුවන් සුපිරියටම ටිකක් ගානක් තියක් අඩු කරලා සුපිරියට මාරගන්න පුළුවන් බොයිස් යන් ඉතින් ඊළඟ account එක පැත්තට මේ account එක රුපියල් 15000ක් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්ම call එකක් හරි message එකක් හරි දාලා දැම්ම ගන්න කියලා මතක් කරන boys. ඉතින් මේ තියෙන ඉතින් boys ඊළඟ account එක මේක තමයි පටන් ගද්දිම කිව්ව වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්ව මෙන්න මේ account එක තමයි හිප් හොප් account එකක් ඉතින් ඔන්න ගෙනාවා boys එම් පට්ටම ලාබෙට පට්ටම ආඩුවට ගෙනාවා ඉතින් boys ඉතින් හිප් හොප් account එකක් සීසන් 2 ලයිට් එකෙන් සුපිරිම සුපිරි account එකක් තමයි ඉතින් boys මේක ඉස්සල ඔයම් පොයිස් පොෆයිල්ල පැත්තර ලෙවල් හැට දෙක මේටික කොඩ්ඩක් හයි කරා කියලකවා මල්ලි ලයික් uh, සයිදා සයිසි අනුව ගත්තින බොයි සිතින් වෙන්න තර පරිපට පනස් නෑ පනසෝ පනස් එකත් තින පරිපට uh, මෙතර ගන්ස්කිල් පැත්තවන්න ඉදිර බලාගන්න පුළුවන් එම්පිෆයි තින uh, ගන්න එක දෙක ෂටි පැත්තරගේ ඔන්න දෙක ෂටිය බලාගන්න පුළුවන් ඇනිමේෂන හතරකුත් ඔන්න ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. වෝල් ස්කින් දෙකුත් ඔන්න ඉදිරියට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන වෝල් ස්කින් 6ක් තියෙනවා. ග්‍රැනයිට් දානවා, තියෙනවා, කටාන ස්කින් 5ක් තියෙනවා. ඔන්න ඉදිරියට රිමෝට් සෙට් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අ ඉතින් බොස් ෆිස්ට් ස්කින් පැත්තට ගියාම ඔන්න ඉදිරියට ෆිස්ට් ස්කින් තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. අ මෙන්න මෙතන රැම්පේජ් ෆිස්ට් ස්කින් එකක් තියෙනවා බොයිස් ඉතින්. අ මේ පැත්තේ රැම්පේජ් බන්ඩල් එකේ සෙට් එකම තියෙනවා බොයිස් ඉතින් මෙන්න මෙතන සීසන් 2 ඉඳන් සීසන් 5 වෙනකන් ඔන්න ඉදිරියට එලයිට් එක ඔන්න ඉදිරියට දාලා තියෙන උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් බොයිස් ඉතින්. මේ account එක ගන්න කෙනාට පට්ටම වාසි boys මේ account එකේ price සෙල රුපියල් 30000යි. රුපියල් 30000ට හම්බෙන්නේ නැහැ boys. මේ වගේ පට්ටම parties පට්ට සුපිරි හිපප් එකකවුන්ට හම්බෙන් නෑ බොයිස් කොයි ලෝකෙන් හෙව්වත් ඉතින් දැම්ම ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා බින්දුවයි 76 බින්දුව 18 39 53 නම්බරේ දැම්ම මැසේජ් එකක් කර කවුල්ලක් කර දාලා දැම්ම ගන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස් ඉතින් මේ පැත්තෙන් බ්‍රේක් ඩෑන්ස් බණ්ඩල් එකක් කරන විදිහට තියෙනවා බට් ආටි බූබන්ඩල ඔන්නතර තිනවා අනිත්යෙන් කතා ගන්න ඕනේ නෑනේ බොයිස් ඉතින් ඔන්න ඔය විතර බලා ගන්න පුළුවන් කිට් කලෙක්ෂන් එක පැත්ත ඔන්න ඔය විතර බලා ගන්න පුළුවන් අපි අන් ඉතින් ඊළඟ account එක පැත්තට ඉතින් මේ තියෙන boys ඉතින් ඊළඟ account එක මේක තියෙන පට්ට මාසේ account එකක් තමයි ඉතින් boys මේකත් මේකේ price එක රුපියල් 10000ක් මේක account එක රුපියල් 10000ක් මොකද මේ account එකේ මේ විකුණන්නේ සල්ලි 200 නිසා තමයි විකුණන්නේ boys ඉතින් මේ account එක मैं अकाउंट है gun collection My account uh, gun collection uh, M max boys uh, M40 level five X M eight है लेवल थ्री स्कार है लेवल थ्री मैं मैं तो यू एम पी तीन लेवल थ्री इट बस M P five level two इट बस मैं तेरा हाई शॉट तीन लेवल फोर इट बस बॉयस मैं तेरा ए जी तीन लास्ट सेकंड प्राइस तीन लास्ट ने ग्रैंड सेकंड प्राइस तीन ना मैं पत्ती ए जी इंक्यूबेट है इट बस देखे छोटी बेहतर मैं तेरा देखे छोटी देखाई हाई छोटी तू देखाई මැක්සල් ස්කින්න හුත්තින සුපිරිම් ස්කින්න ඒසිය සුවත්තින තන ඩබල් ලෙක්ටරෙකුත් තිනවා ඉතින් බොයිස් වන්න තන ෆිච් ස්කින් හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් කෝප්‍රා ස්කින්නත් එක්කම ඊට බොයිස් ඔන්න ඉතින් ID එක බලා ගන්න පුළුවන් 25 32 252 දෙසිය පලස්ේ තම බොයි මේක අයිඩියක මේකත් සච් කරල සුපිරි සෙට්ටනානම් වා ගණ්ඩිකලා මතක් කරන බොයිසිති මේ කවුන්ට රුපියල් දසි දක් තමයිති පට්ටම ගැම්මත් තමයි ඉතින් බෝයිස් ඉතින් මේ account එක remote connection එක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් animation තුනක් තියෙනවා ඔන්න ඒ පැත්තෙන් ඔයාලා ඔස කිට් පැත්තට ගියාම ඔන්න දැන් කිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් බෝයිස් ඉතින් මම එච්චරම කතා කරන්නේ නැහැ කිට් එක පැත්තෙන් හොඳම ටිකක් තියෙනවා නම් කතා කරන්නම් බෝයිස් ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙන ෆුල් බන්ඩල් සෙට් එකක් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන තියෙන ඉන්කියුබේටර් එකක් තියෙනවා මෙතන තියෙනවා අ මෙතන මතකත් නැහැ මොකක්ද කියලා එකක් තියෙනවා ඔන්න ඔතන ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතනින් YT වයිජේෂය තියෙනවන්න පැත්තිෙන් සුදුරවුලත් තියෙන මොයි සච්චර කතාර තින්න මේ කවට පට්ටම ගැමත්තා මේ කවට ගන්න කරට රුපියල් දස් දාල මේ කවට රස්සෙට්න බයිසි ගන්න කර දැම්ම වෙන්න ස්කන්න පෙන බින්දුව හැත්තෑ බින්දුව දාලා තිස්ටම පනස්තුන කියෙන නොම්බට දැම සෙජදල ගණඩ කිය මතක් කර බොයිසිතින් මේ තින්න බොයිසිතින් ඊළඟ කවුන්් එක මේක නම් පට්ට පට්ට කවුන්් ඇත්තා මේක බොයිසිතින් වෙන එකවුන්් ඇත් තිබ්බට මේ කවුන්ට තමාද දවස් තියෙන සුපිරිම කවුන්ට එක රුපියල් විසිදාට හම්බෙනවා ඉතින් බොයිස් මෙන්න මේ කවුන්ට 3ෝ මැක්ස් මෙන්න මේ සුපිරිම සුපිරිය කවුන්ට එක බොයිස් ඉතින් මේ ප්‍රොෆයිල් එක පැත්තට ගියාම බොයිස් ඔන්න ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆයිල් එක මම එකත් පෙන්නන්නම් 45.70යි 57යි 845 තමයි බොයිස් ඉතින් මේකේ ID එක 11 1109 තියෙනවා ඉතින් බොයිස් මේකේ ලයිස් විතරත් දැම් පොඩ්ඩක් චේංචිලා ඇති ලයිස් ටිකයි ලෙවල් එකයි පොඩ්ඩක් චේංචිලා ඇති බොයි සිතින් ඉටවස් වෙනතර බැජ්බල් මක පොඩ්ඩක් බලාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඉවෝගන් පැත්තට ගියාම XM8 ෆාමස් MP5 එකයි ඉවෝගන් පැත්තේ Max boy සිතින් දෙක සටි පැත්ත තියෙනවා ඉවෝගන් එක ඔන්න ඒ පැත්තෙන් ට්‍රොප් කරලා තියෙනවා ඔන්න ඒ පැත්තෙන් Mac 10 එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් Thompson එකක් තියෙනවා boy සිතින් ගෝසත්තින ඇංගිබට තව කතාකන්ටන්න බොයිස් මේ පැත්ත එක්ස් ඇතින ගස්කල් පැත්තේ වෙස්ටස්කින් දෙගත්තින බොයිස් මේ කවන්් එක ඇනිමේෂන් තුනත්තින ඔන්න ජර අයිමෝර් සෙට්ට බලාගන්න පුළුවන් ඉට පස් බොයිස් ඔන්න ඉදිර කිට කලෙෂන තොන්න දර බලාගන්න පුළුවන් නියෝන් ක්‍රමල් තින උට්ටිම්ම ඉට පස් නිල් ක්‍රමල් තින බොයිස් ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තෙන් රස ගොල්ඩන් ෂෙට් ග්‍රන් ප්‍රයිස් තින ඉතින් බොයිස් මේක රෙඩ් බයිට ඇත්තින ඔන්න එකේ මෙන්න මේ පැත්තේ බ්‍රෙක් ඩාන්ස් බන්ඩල් නැතිනම් මෙන්න මේ පැත්තේ BDS බන්ඩල් සෙට් එකක්ම තියෙනවා බයිස්. ඉතින් මේ account එක ගන්න කෙනාට පට්ටම වාසි බයිස්. ඉතින් මේ පැත්තේ just මේ බන්ඩ full බන්ඩල් එකම තියෙනවා බයිස්. ඉතින් මෙන්න මෙතන full kit එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් බයිස් එච්චර මේ account එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. විසිදාටනම් පට්ටවාසි බෝයිසිතින් අරංවාට දෙන්න පුළ රුපියා පනස්දාකට මේ කවුන්ට රුපියල් පනස්දාකට වාට සෙල් කරගන්න පුළන් මටම කියලා හරි වෙන කාටාරි කියලා හරි ඉතින් බොයිස් යන් ඉතින් ඊළඟ account එක. පැත්තට මේ තියෙන්නේ බොයිස් ඉතින් අද දවසේ තියෙන හොඳම account එකකින් පැත්තෙන් බැලුවොත් ආ හොඳම account එකක් තමයි. ඉතින් මොකද මේක season එකේ account එකක්. මේක දෙනවා බොයිස් ඉතින් රුපියල් 14000කට 14000කට මේක සෙට් වෙන්නේ නැහැ බොයිස්. ඉතින් මේ account එක රුපියල් 14000යි. season එකේ account එකක් ඔන්න ඔය විදිහට avatar set එක ඔන්න ඔය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. සුපනිසෆිස්ටිස් මේ ස්කෙට් බොඩ්ඩයක් ඔන්න ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් ඩෙමොට් සෙට් එක ඔන්න ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් ගල් ස්කිල් එකක් ඔන්න ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් කිට් පැත්තර ගයාම ඔන්න ඉදිරි එලක් සෙට් එකම දාන ෆ්‍රීලයිට් ඇත් එක්කම ඔන්න ඉදිරි ලයිට් සෙට් එක දාලා දින ෆුල් බන්ඩල් දෙයක් මේ ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් බොයිස් බ්ලැක් ජේසියත් මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් බොයිස් ඉතින් ගියම්මත් තමයි ඔන්න ඉදිරි කිට් සෙට් එකත් ඔන්න ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් ආටි බ්ලූ බන්ඩල් එකත් ඔන්න ඉදිරිය බලා ගන්න පුළුවන් බොයිස් ඉතින් මෙන්න ඉදිරියට හල් බන්ඩල් ඇතිනා මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ නිල් පාට සුපිරිසරු ෆුල් බන්ඩල් එකක් තියෙනවා ඉතින් බස් ඒක එච්චර මේ account එක ගැන කතා කරන්න තියෙන රුපියල් 14000 මේක සිටින බොයිස් පට්ටම් ගම්මත් තාම මේක යන්න කියලා මතක් කරනවා බොයිස් ඉතින් මෙන්න දින බොයිස් අද දවසේ last account එක මේ account එකේ price ඇවිල්ලා බොයිස් රුපියල් 3500යි අද දවසේ දින පට්ටම ගැම්මත් තියෙන අඩුම price එකේ තියෙන එකම account එක මේ account එක තමයි බොයිස් ඉතින් මේ account එක ගැන කතා කරන්න ගියත් බොයිස් අයිඩක පැත්ත විසිත් දෙකයි දෙසි අසූ පහයි විසි හයයි බින්දුව අසු හතර දෙසිය විසි දෙකයි අසූ පහයි විසි අය බින්දුවයි අසු දෙක තමා අසු අතර තම මේක අයිඩීක ලෙවල් ෝ ගිල් ඇත්තින ලෙවල් හැට දෙක එක එකනිමේෂන් ඇති මෙන්න මේ දිර සොම්බි සම්රයි තින මේක ෆුල් කිට්ටයම තින බොයිස් ඉතින් ගැම්මත්තමා ඊට පස්සේ බොයිස් මෙන්න මේ ෆුල් කිට්ටයක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකක් තියෙනවා මේක මොකක්ද කියලා මට මතක් ගන්න නැහැ බොයිස් ඉතින් මෙමති ගොල්ඩන්සි ග්‍රන්් ප්‍රයිස් තින බවසින් ගැම්මත්තම මෙන විදිහට ඉබොට් කලෙක්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් එයා දාලා තියෙන ඉමෝට් කලෙක්ෂන් එක තින බොයිස් කිව්වා ඉමෝට් 30 ගානක් තියනවා කියලා කිව්වා ඉතින් බොයිස් මෙමෙතෙන් ෂෝට් පැත්තට ගියාම 196ක් තියනවා බොයිස් ෂෝට් පැත්තෙන් ඊට ඔලු පැත්තට ගියාම අටක් තියනවා ෆුල් බන්ඩල් තුනක් තියනවා බොයිස් ඉතින් ගම්මත් තමයි ඒකට මම කතා කරන්නේ නැහැ ගන් ස්කිල් පැත්තට ගියාම මෙන්න විදිහට ගන් ස්කිල් ටැග් ඔය විදිහට දාලා තිනවා ඒකගේ level 3 UMP level 4 A94 incubator තියෙන මේ ඇත ග්‍රෝස් අත් තියෙන මේ ඇත කටානකුත් දාලා තියෙනවා ඉතින් බොයිස් මේ ID සර්ච් කරලා ඔයාගෙම කරගන්න බොයිස් ඉතින් මේ account එකේ මේ ජීන්න බොයිස් ඉතින් ID එක පට්ටම ගැම්මක් තමයි මේ account එක ගන්න එක්කෙනාට ඉතින් බොයිස් එච්චර අද ගෙනාපු account එක ඉවරයි මේ වෙනකොට වීඩියෝ uh, එක uh, ගෙනාපු account එක ඉවරයි අද වීඩියෝස් තව දෙකක් uh, හදන්න තියෙනවා බොයිස් ඒ දෙක හදලා ඉවරලා පට්ටම ගැම්ම ටග් ගාලා අප්ලෝඩ් කරනවා බොයිස් ඉතින් අදින් පස්සේ හරි හෙටින් පස්සේ හරි අපේ YouTube channel එකේ S ජනු streaming YouTube channel එකෙන් account videos upload වෙන්නේ නෑ boys ඉතින් අපි මම හදනවා boys ඉතින් ජනු account වලින් කියලා වෙනම YouTube channel එකක් හදනවා boys ඉතින් ඒ account එක set වෙන්න කියලා මතක් කරනවා boys ඉතින් මං කිව්වා වීඩියෝ එක මුලදීම මල්ලිගෙන තමයි account එක දැනට කරන් ගියේ මගේ channel එකම තමයි ඒක දැන් මේ channel එක මං ආයි මං ඒක ආයි ගත්තා අය මල්ලට කියලා මං ආයි ගත්තා ඉතින් ඒවල්ට පොඩි සපොට්ටක් දෙන්න පොසි එයත් අලු චනල්ල පටන්ගන්න කියර දාලා තිබා යට පොඩි සපොට්ටක් දෙම මන් දාන්නම් ඉතින් බෝයිස් තවදයක් මතක් කරන්න තිනා මම පෙන්න්නන ආදන් ගරුපයම පෙන්න්නම් බොයිස් අන්න ගරුපට ජොයින්න කියලා මතක් කරන බොයිස් මෙන්න මේ ගරුපට ජොයින්න කියලා මතක් කර බොයිස් මේ ගරුපෙන් වාට සුපිරික්ෂල කවන් සෙට් ගණ්ඩ පුලන් බොයිස් මේ කවුන් සෙට් එකම තිනා තින් බොයිස් මේ ගරුප් එකගේ දැන්නම් ඔය ඇඩ්ඩෙනකොට නම් මේ කවුන්ට එක තියෙන නැතිවයි බොයිසිතින් තියෙන නැතිවෙන්න මේ කවුන්ට එක වාට මේ කොලාස්ටික දාන්න බැරිවයි බොයිස් මේ කවුන්ට ඇඩ්ඩෙනකොට තින් බොයිස් මාතේ කවුන්ට කවන්සලින් ගරුප් එක ඉන්න මගේ කවන්සලින් ගරුප්ටත් අඩ්ඩ එක මතක් කර බොයිසිතින් ඉතින් තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ආවත තියෙන bell එකන පයින් පාරක් ගහගන්න comment කරලා නැත්නම් comment එකක් දාගන්න like කරලා නැත්නම් like එකක් දාගන්න boys thing ආ ඉතින් අදට ගෙන අපේ concept ඉවරයි මෙතනින් ඉතින් අද හෙට අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක ෆස්ට් කමෙන්ට් එක දාන එක්කෙනාව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් පින් කරනවා අතර මතක තියාගන්න. ඉතින් ටග් ගාලා දුවලා එලා මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන් යන ගැම්මටම ඉතින් බොයිස් එච්චර අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අදට යන්න වෙලාවාරි බොයිස් ඉතින් uh, එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්නම් අදට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ගැම්මටම සුපිරියක්ම හැමෝටම ජෙස්බී ඩයි.